हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो पासवर्ड इंक्रिप्शन को लेकर के है तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2019 मैंने ओपन किया है आप देख सकते हैं यहाँ पर आईडी दी गई है और यहाँ पर जैसे ही मैं पासवर्ड लिखता हूँ आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मैं पासवर्ड टाइप कर रहा हूँ और ये पासवर्ड टोटली इनक्रिप्टेड है आप देख सकते हैं यहाँ पर इंक्रिप्टेड है यानी कि ये पासवर्ड आपको दिखेगा नहीं जो भी आप लिखेंगे वो स्टार के फॉर्म में बस रह जाएगा तो यहाँ पर जो भी आप पासवर्ड डालेंगे वो आपका स्टार के ही फॉर्म में रहेगा ये इनक्रिप्टेड ही रहेगा ठीक है तो इस तरह का अगर आपको पासवर्ड जैसा ये बनाना हो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पे ये करना हो तो कैसे कर सकते हैं ये बहुत आसान है ये आप 2007 में भी कर सकते हैं और ये 2019 में भी कर सकते हैं तो ये किस तरीके से होगा ये आपको बताता हूँ सबसे पहले तो हम एक नई टेबल बनाएंगे जैसे क्रिएट टैब पे जाएंगे और क्रिएट के बाद टेबल पे जाएंगे और यहाँ से हम टेबल बनाएंगे तो होम टैब पे जाने के बाद यहां से व्यू पे चलेंगे और व्यू पे जाने के बाद यहां पर टेबल का जो भी नाम देना चाहते हैं वो नाम दे सकते हैं तो ये नाम दे दिया अब यहां पर ये प्राइमरी की है ठीक है प्राइमरी की यूनिक होती है ये तो पहले डिस्कशन हो चुका है काफी सारे वीडियोस में अब यहां पर क्या करना है यहां पर एक पासवर्ड हम डालना चाहते हैं तो यहां पे मैं लिख देता हूं पासवर्ड 1 ठीक है और यहाँ पे ये इंक्रिप्टेड होना चाहिए अगर आप शॉर्ट टेक्स्ट यहाँ दे देते हैं सिंपली तो ये देखिए यहाँ पे ये दे दिया आपने अब इसको क्लोज किया हमने और हमारा टेबल टू के नाम से था तो ये टेबल टू पे जब आएंगे ना आप यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे तो ये पासवर्ड इंक्रिप्टेड नहीं रहेगा देखिए यहाँ पे कुछ भी मैं टाइप कर रहा हूँ तो ये इंक्रिप्टेड नहीं है ये आपको वर्ड्स में कैरेक्टर्स में दिखाई पड़ेगा ठीक है ना हम चाहते हैं कि ये दिखाई ना पड़े ये इंक्रिप्टेड रहे तो इसके लिए क्या करना होगा तो इसको वापस से डिजाइन व्यू पे लेता हूँ यहाँ पर आना है आपको कहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको शॉर्ट टेक्स्ट यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और क्लिक करने के बाद आ जाइएगा सीधा कहाँ यहां पर आ जाइएगा इनपुट मास्क में ये इनपुट मास्क है बड़ी कमाल की चीज तो यहां पे क्लिक कीजिएगा और ये जो थ्री डॉट्स आपको दिख रही हैं इस पे क्लिक कर दीजिएगा जैसे ही क्लिक करेंगे ऊपर आपको पासवर्ड दिखाई देगा तो बस पासवर्ड पे क्लिक रखिएगा और नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा और यहां से कर दीजिएगा फिनिश जैसे ही फिनिश करेंगे तो यहां पर इनपुट मास्क में पासवर्ड आ जाता है और फिर जब आप इसको सेव करेंगे क्लोज करेंगे देन ओपन करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहां पर अब जो लिखा गया है वो पासवर्ड से इंक्रिप्टेड हो गया है देख सकते हैं अब यहां पे मैं फिर कोई और चीज लिख रहा हूं ये भी पासवर्ड से इंक्रिप्टेड ही रहेगा तो इस तरीके से एनक्रिप्शन आप करा सकते हैं ये बड़ा आसान है जब आप बड़ा सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो इन सब चीजों की आवश्यकता पड़ती है जरूरत पड़ती है और फिर आप वहां से ये काम कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आपके काफी सारे वर्क्स को आसान बना देता है जो कि विजुअल बेसिक में आपको बहुत सारी कोडिंग करके सारी चीजें मिलती हैं उन सारी चीजों को आप एक्सेस पे बड़े ही आसानी से कर सकते हैं तो उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आई होगी अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007 की क्या कहानी है उसको देख लेते हैं तो यहाँ से नया डेटाबेस चूज करता हूँ और यहाँ से व्यू पे चलेंगे और फिर यहाँ से टेबल वन आ रहा है टेबल वन ही ले लेते हैं अब यहाँ पर वापस से रखता हूँ मैं पासवर्ड ठीक है तो ये 2007 है ध्यान दीजिएगा अब यहाँ पे आपको शॉर्ट टेक्स्ट नहीं मिलता सिर्फ मिलता है टेक्स्ट तो ये टेक्स्ट ले लिया और यहाँ पर भी सेम वही चीज इनपुट मास्क आपको मिल जाता है जैसे ही यहां पे जाएंगे तो यहां पर एक विंडो ओपन होगी पहले इसको मैं सेव करूंगा अब ये विंडो ओपन हो गई सेम चीज यहां पर भी आपको मिल जाती है यहां से नेक्स्ट करिएगा फिनिश करिएगा काम हो गया यहां पे चलेंगे क्लिक करेंगे इसको सेव करेंगे अब यहां पे हम पासवर्ड डाल के देखते हैं क्या ये इनक्रिप्टेड है हां बिल्कुल इनक्रिप्टेड है ये यहां पे देख लीजिए यहां पर इनक्रिप्शन कुछ इस तरीके से मैंने कर दिया है और यहां पे जो भी आप डालेंगे पासवर्ड वो इनक्रिप्टेड ही रहेगा इसके सिवाय कुछ नहीं रहेगा तो देख सकते हैं बहुत ही आसान है अगर आपको ये अच्छा लगता हो और इस तरह के वीडियो के रिक्वायरमेंट हो तो जरूर बताइएगा thank you for watching this video